血出てない大丈夫ああちょっとあでもやっぱ腫れてます久しぶりに元風神元雷神と含めて本当は勝ちたかったけど残念ながら負けてしまいましたでも次見とけほらそべらの。 He's not the real Kantoku. I'm the real Kantoku. Yeah, you're real Kantoku. He's a fake Kantoku. Yeah. Falso, falso, falso. But tomorrow, maybe we have some chance, I hope. Ojalá, oh, I hope so. Let's talk about more important things. Guys, today, please, your comment. Your special comment for the Young Bucks. Okay. んなのまだまだ全ては今日の試合も明日の試合も札幌ヤングバックスお前らにお前らの倒すための調整だあヤングバックス札幌ではあんたらの位置をてめえらの死を根こそぎ俺らが奪ってあげるそうで六本木に家を建てるんだって ショーが意気込んでるからヤングパックスを倒して六本木に家を建てます See you in Sapporo, young bucks. See you very soon. すごいやっぱり、はい、組みやすい、はい、すごい、はい、やりやすかったですね。はい、はい この3人でこの3人のレバー6面6面も面白いんじゃないですかはいとにかくもうはい外国人選手それから、えー、まあ動物はいはいはい、えー、動物とかキングコングはいはい 人間以外のものたちと組むのが僕は合ってる人間以外というマスマンこれは人間以外のもの非常にはいフィーリングがあります。はい。で、おじさん、ありがとう。Muchas gracias. gracias. Bueno, lo mejor hoy esta noche, junto con Taguchi, Soberano y Fuego, la mejor tercia. Ya lo dijo Fuego, con Taguchi nos sentimos muy complementados. Y queremos, queremos hacer tercia con este gran señor de la lucha libre, no solo japonesa, sino a nivel mundial. Creo que hoy dimos de qué hablar. Muchas gracias, Japón. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias, Fuego. Amigo.